Прийшла весна, не тішить світ. Птахи летять, гудуть ракети, відходять хлопці в інший світ, залишив нам свої портрети, відходять хлопці в інший світ залишив нам свої портрети. Невже діждалися весни, невже діждалися цвітіння, снарядів гурт летить рясний, чи наяву, чи в сновидіннях, снарядів гурт летить рясний, і наяву, і в сновидіннях. Прийшла весна, не тішить світ, Птахи летять, гудуть ракети, Ходять хлопці в інший світ, лишивши нам свої портрети, відходять хлопці в інший світ лишивши нам свої портрети. Зовсім не віриться, що нам таке ось випало у долі меланхолія. І, звісно, ролі меланхолія, смуток і злам, театр стратегій. І, звісно, ролі. Прийшла весна, не тішить світ. Птахи летять, гудуть ракети, відходять хлопці в інший світ, лишивши нам свої портрети, відходять хлопці в інший світ, лишивши. віддає своє життя, хтось потирає свої руки, а в когось інше сприйняття, а ще комусь. повесніше сприйняття, а ще комусь і біль, і муки прийшла весна, не тішить світ, так і летять гутуть ракети, відходять хлопці інший світ, лишивши нам свої портрети, відходять хлопці. болить, і безсердечне, і зовсім хворе, життя стікає і кожну мить вбиває жалісно. прийшла весна, не тішить цвіт, птахи летять, гудуть ракети, відходять хлопці в інший світ, лишивши нам свої портрети, відходять хлопці. Krishna.